Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Como sabemos, los Estados Unidos está llenos de cosas positivas y negativas. Y pues para este video que estoy testando para todos ustedes, pues estoy hablando de este concepto de whitewashing porque aparentemente, muchas feministas africanas piensan que este concepto es muy cool y muy treve para escuchar y opinar en este tema. Entonces estoy hablando un poco de este tema para todos ustedes porque soy de Estados Unidos, soy negro, entonces tengo más autoridad para hablar de este tema. Whitewashing, ¿por qué es racista? el blanqueamiento cinematográfico. ¿Qué es el whitewashing? Se trata de una práctica utilizada comúnmente en el cine estadounidense, donde personajes o personas raciales son representadas por personas blancas. La mayoría de veces reenforzados estereotípicos y prejuicios raciales e incluye la fecha remendose a prácticas como el blackface, brownface, yellowface y redface. Para los que no conocen el inglés, voy a explicar un poco de las palabras para todos ustedes. Primeramente, blackface es literalmente la cara negra, donde habría muchos actores blancos usando este tipo de cosas para transformar una persona negra. Y para red face es para los indios en Estados Unidos. Yellow face, la cara amarilla, es como decir uh, una persona de, uh, de, China, de Japón, lo que sea. Y uh, sí, es todas las palabras que uh, conozco. Pero una cosa que quiero decir para todos ustedes de esta página es, es interesante que estás hablando de este término de whitewashing porque hay muchos ejemplos donde hay varios negros usando sus poder para interpretar varias personas blancas, pues originalmente blancas como parte del universo para los cómics. Por ejemplo, es uh, Nick Fury, si no me equivoco, porque originalmente Nick Fury era blanco en los cómics, pero para las películas está interpretado por uh, Samuel L. Jackson, si no me equivoco. Otro ejemplo más que tengo en la cabeza es una película que se llama The Wiz. Y para los que no conocen esta película, prácticamente The Wiz es un remake de una película que decimos en inglés The Wizard of Oz. En español creo que el nombre para esta película es como decir uh, El Mango de Oz. Y sí, es prácticamente el remake de este clásico, y todas las personas están interpretando por los negros en esta película. Entonces, <laughs> ¿qué opinan ustedes de esta página, de esta transformación? Porque aparentemente no es tan bellísimo para tener este whitewashing, pero ¿qué piensan ustedes de blackwashing? es muy interesante todo eso. El whitewashing es un ejercicio nocivo, violento, incluye para las personas racializadas. Históricamente se ha negado nuestra presencia en todo tipo de espacios artísticos, así que lo mínimo que puede hacer la industria por nosotras <laughs> nosotras es representarnos correctamente. Mira, Entiendo por qué no te gusta esta clase de cosas con este whitewashing, ¿verdad? Pero es violenta. ¿Estás en serio? No es tan violenta para nada. Aquí está un ejemplo de una cosa violenta para ustedes. ¡Oh! ¡No me gustan las mujeres! Y es por eso que quiero copiar esta mujer acá. Esto es, mis amigos, es un ejemplo de una cosa violenta. The Last Airbender. En la película basada en Avatar, actores blancos interpretan personajes que son representados como asiáticos, indígenas y de Medio Oriente en la serie original. The Big Weeding. En esta comedia romántica, el actor blanco Ben Burns representa a un joven colombiano y en toda la película hace uso del face. Stonewall, en esta película que busca representar los disturbios de Stonewall, el protagonista en un hombre cis gay blanco, sacándose el verdadero protagonismo a mujeres trans y lesbianas racializadas. Y el otro ejemplo más, por supuesto, es Doctor Strange, para esta lista. Miren chicos, la cosa más importante para una película y una serie. Es probablemente los personajes que estoy mirando para esta película, para esta serie. Y pues no importa mucho si es una persona blanca, negra o lo demás. La cosa más importante para mí, especialmente si una persona es buena o es mala para este caso, para la película y para la serie en total. Al mismo tiempo, es muy interesante para decir esta clase de cosas, porque para mí hay una gran diferencia entre dos tipos de diversidad. La diversidad auténtica básicamente, es una persona, un personaje que está originado por cosas de sus caracteres y no importa mucho la raza porque es auténtico y ya. Y precisamente una cosa más es la diversidad forzada, donde hay personas que están interpretando por los, para muchas cosas blancas para los personajes y pues para mí no tiene mucho sentido para interpretar un una persona blanca como negra y ya. Entonces hay dos tipos de diversidad para este caso y pues a mí yo prefiero la diversidad auténtica que forzada, porque es mucho más auténtico, mucho más real. Y pues a veces cuando piensan en este, este tipo de cosas, hay una agenda detrás de, las ah, personas detrás de estas producciones. Pero bueno, este whitewashing no me importa mucho es, es una cosa buena o mala, porque a mí si estás hablando completamente de whitewashing, ¿por qué no hablas mucho? de blackwashing, pero quién sabe. Pero sí, aquí apenas chicos, dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez, hasta luego. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son un nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler.